Ναι. Να πιέν το. Αν τζαμί, ναι. Παπα σα ήπια. Το μόνο selesai lur kita sampai 5, 25 eh, menit sudah selesai papan satu kota walaupun hujan tapi tetap tetap gas